会場の皆様こんにちはこんにちは、えー、横浜市拠点に活動しております前出さんと申しますえー、四回目を迎えた横浜よさこい祭りですけども、えー、盛り上がってますね、えー、我々も、えー、元気あふれる演舞をお届けしてさらに盛り上げていきたいと思いますのでご声援よろしくお願いいたします それなのに this is one of 会場のお客様に向けて、ありがとうございましたマイルネサンスの皆さんありがとうございました